মনামিকা মদৰ নিচাতে দিন তোমাৰ ঘৰৰ পদূলিত ৰৈ চিঞৰি ৰৈ আছো মই তোমাৰ নীলা প্ৰেমিক তোমাৰ এই ওলাই আহিবা তুমি ওলাই আহিব তোমাৰ মা দেউতা উচুপি কান্দিবা তুমি আৰু মোক ক'বা মদৰ নিচাত হয়তো বৰকেইদিন বহুতেই কিবা বেয়া নাপাবা হয়তো মোক মদৰ নিচাত দেখি সহ্য নহ'ব তোমাৰ মাৰি আহিবা হয়তো তুমি মাৰি দিবা মোৰ গানত চোৱা কান্দি কান্দি হয়তো পাৰিবা অনেক মানে কালি তথাপি মদৰ নিচাত নিলাজ হৈ ৰৈ থাকিম মই তুমি কান্দিবা মদৰ নিচাত সাৱধি ধৰি তোমাক কটিয়াই দিবা মোক পাহৰি পৰিম তোমাৰে আকৌ তুমিয়ে আহি উঠাবা মোক ধৰি লুটিয়াই সুধিবা তুমি মোক তোমাৰ হৈছে আৰু মই কোৱা তেনে চিনেমাৰ ভিলেইনৰ দৰে কৰবাৰ পৰা বাইকতে আমার গুরু লাঠি মারি কম সাইর বা তুমি আর তোমার হাতত ধরি লই যাব কি তুমি লই বাহির মই গলু নে বুলি কবি কিরা তুমি সাবা তুমি সুসরি বাগরি উলাম গই ঘর দুয়ার থাকিব বন্ধ দুপুর নিখা তোরি আই দিম ঘর দুয়ার লাই আহিব মা মারি দিব সর মদাহি হলেও বাহির বলি ভিতর লই নি হুয়াই থব হুয়াই থব নাবিকা